Yaş vaxtımızdagi pada bakan dövrlərdə halkımız tamamına icat qılınan bir kiçkinə əşürləri ben aytar edim. Şunu bir yadlar, şu vaxtını bir eske salıb, 13-14 yaş vaxtımızı eske salıb, sizlərə şunu aytıb vermək. Atalıklı Mavrun baktım beherde Atalıklı Mavrun baktım beherde. Özü turmayı uyugat edi seherde Şirgen aşlar yeyi küznin yaşındayı Çakmak taş nanını birer naharda Yüreğimde bal kura diktinler mana könül birim bağrı bütünler Ayrağı düştüm sevgenler iyi dostlanar Kızım yolda, könlüm yarda şu günler cepa çeksem bilinmez Yatillerinin ey bağı bilen bahçesi Öz ilimli yantağım çekürünmez Azam bilen murhay dedim hadana Şairin malına serdi hadana Sevgenimden haber bir seher kişi Sevinçli şiirin canım sadaka Sevdanımla şey kabar bir seher ki Sürçüge sücü can sadala Umaklayı ezi can sadala